кстати, такая вообще классная штука. Ты знаешь, это фильмы. А, мы тебя профессионал. Так, так, работаем, работаем, работаем. Так, зимой отогревают ноги, чтобы кровь приливала к стопе. Вот, вот, сильно, сильно, энергично, правильно. Тогда никто не замерзнет.